Museveni's directives and misusing Museveni's directives are two mm. different things. Mm. President Museveni tabagamanga kundi mukubira abantu ku road block. Museveni tabagamanga kundi mukubaba embuto abagenda mu dwaliro. Tachibagamanga ku common sense. Nga tuteeka mu kiragiro mu nkola ekiragiro kya kuba batta Museveni. They are killing Museveni. They are undermining Museveni. Nti RDC don't it be part of the operations give yourself flexibility don't suffer from sakwaism sakwa ekyamuleetera obuzibu kukomandiika hmm. ayo pana tuli kamanda kakati nga tolina bweweyawulirako mukiri yagwa ye alitudde mu office to hear cases yani yabadde kamanda awo but then if your part baba bakumaze nkole fujjo kubanga gwe olimu yourself to the enemy nalabye oyo w'emiti yanamulaba nnyo ayagala nnyo tvbagambye twakutte abaana babadde mu byambalo byamaje ngaate si byebalimu badde nga nti bifaananyi byali tebali mu byambalo byabadde babyeyambudde ate bati kawukani yashuwasi nti byabadde omusajja n'abagooza mwabijjawa twabirondaawo okulina na poliisi kakati bwe biba byambalo byamajenga birungi did anybody report the missing of his uniform nti yesu obanekitegeeza kati era yayogedde mubadde muwayiriza amaje kati oyo tasobola tu discipline people oyo wemitiyani hmm. because kagende kadde sente ngo tasobola erida tobeera gundi ulive why does museveni say bino mugende mwogere ne basantisi bange why asmeretizerati tibulimu mafiya wetuse mulast meeting yakoze ati and to balida bakakoza nemulaba nga ayogera ono permanent secretary w education aba private schools mubawe sente kakati diyo no nti ebizimbe bya gavumenti ebisinga obungi ebibadde bizimbe wa kampuni enzibi ngaabaana tebaliimu bigenda kugwa mwina mwata waliwo da yafulumyako ku sente ezisaawo omuddo do you know nti ebyo ebizimbe bigenda kugwa theword of the department in ministry of education at the district level to monitor the current structures this would be the right time to even repair nga baana tebaliimu hmm. nkugamba nti we are going to stay with the covid-19 kakati entebe zino benches tezikyakola they cannot work kyetaga buno obwokwesigama hmm. nebatuulamu spaces kakati twalibadde tulinawo netimu yakakooza eyeducation nono mukyala gundi uh, uh, uh, mama kajanja mukyala senindi <laughs> twalibadde tulinawo tiimu nga kati etambula mu masomero how many students do you have tindina lukaaga when we divide when we follow the rules of sanitation and mm. social distancing how many will be accommodated in our school ojja kusanga essomo lyabaana olukaaga nga abajja mu kikumi mubuweza tuopen tuopen ate aga gavumenti nakyekubulira eriyo olumaddemu olunaana nga bujja genda mwebibiri eh, kubanga balina okukola socialkakati mukozewo temporale gundi updf awe yali badde yabakolera dda temporale tenti ezimbiddwa obulungi wewould be planning sende mubbanzibe wold be planning nti abantu bagenda kufuna amatani tebagafunye zafuluma kakati nemba tulire nembagamba nti nze mpandisa akatabo kange scientific elections snake ne cooking pot eh. we are likely to have chaos why aba opposition bategedde museveni abawangula na 90 percent Eh, avoid eminent defeat they are using tactics tery opposition man akugamba nti yatidde akalulu whenever you hear somebody to level the ground abatalina maani why what makes museven nti mainasi ababbi kyovulanze mbagamba ate ndaba ne musoli eyamulula enkweyina okuva ku nti if we want museveni to win we must separate the mafias from museveni byebakola si bibi the moment you don't fight the mafias the mafia part of museveni nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti nga baloko defense babbanga bali rdc nga bapolisi bapa bodaboda ba aa ekyo si kiragiro kya pulezidenti sentunga ekyo si kiragiro kya pulezidenti nti nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya pulezidenti hmm. nga mukwata abantu nemubateeka mu isolation center nemutabawa mmere ekyo sikira president misusing presidential directive musome tayinza kubanga aprovi okutesting dola satu kitundu mumusaba nkaaga mutano tanzania ne uganda ne kenya dola satu kiti ya dola satu nekitundu mumusaba nkaaga mutano okuliisa abantu dola nkaaga mutano ekiragiro kya president kuliisa abantu sikuba mammere sentongo sentongo ekyo sikiragiro kya president hmm. no lwaki nabuuzanga musisi nti naye lwaki musisi abamuli babuuza nnyo president whatever musisi was doing was attributed to the president why didn't musisi want to, be, to share kyonze ekikoze because he was undermining the president nze president yamumako nti genda obeere advisor wange mu kampala on addition to your job nemuga musitabuulizibwa nga kumwesimbyemu ababbi bano benyini abaaniranga bebamulimu nabaga nti meya wa kampala musajja mukulu isa not man si lukwago when i want a plot in kampala i don't go to lukwago no meya wa kampala mumanyi is a not man alikwako siyoyo eh. eh, ah, oyo mulamu bikoyi mwami bikoyi <laughs> omanyi femugundi mubaganda mulamu bwabakujerega eh. takuyita mwami erayo mwami bikoyi anti ekikoyi kiba niya E, e, ekifuula omusajja omwami naye tikiriino sente kati kasamulamuwaga nti gwoli mwami bikoyi kakati tukwaga omwami bikoyi mukampala theriyo mayor inogin kuwiritize much influence and immense powers kakaniga nti abo babesije olaba batagala bawona kalulu naye mukitegeere prezidenti museveni mukinaana yesi ye yali awangudde hmm. tekyogerako bonna balowooza dp yali ewangudde naye beeyambisa wayi abantu babateekamu omu nti obate bwakomawo agenda kutufuga era batuga nti lwaki abakyoli nabalango abakyoli tebatuwakalulu traditionally ne bagamba nti mululuwo ekigambo malire kitegeeza omunyago malire gundi olubiri balutuuma malire kati obate much of his time yayogeranga mu lulu nti abaganda bajja kubazimbisa olubiri olwo lumwayonuuna simogerere bamuga nti yogera ku bya buganda naga nti mm, mm, binzitira obulumunaza ne uganda thats why we had many acholage mu dp kakati why did musaveni go to the bush yali akiina that is good. was just waiting a, a cause and a trigger a, a, a spark of nabano tebagenda mu kalulu Bobby Wine cannot disorganize you on one thing. But counselors never move peace. Olabamba mpulira ne mutali wange ng'agamba omukulu yaŋŋambye nfune constituency gyentomera gitomereoba olindiga ah, gitomere <laughs> mukulu ani oba olindiga tomukkiririsa constituency ah, nze munnange eh, abo be bamufuga be banne naye omukisomuli gwe wafuna nti eh, eh, famire yo yonna eri eri eti anti tulina enkola eribw eti bwogenda mu dipi eh, ah, tokomawo lwakyati bwogenda mufdc toga bwogenda mu people power tokomawo bajja kunjokera amayumba gange bankube nga baga nti nsindika y'abaana babakette todda kati ne mutabani wo omugobeea tajja kudde nmwe nalenot accept anybody who tries to get this young man out of people power bajaga nti eh, eh, era omwegayirira eh, sigalaajakubeererayo ddalaajakubeererayo ddala bwebitatambule birungi nga jjamu enaaleyo nyina mu depitaliyo gyali bwekyabayubaganga nti oyo omusajja asindika abantu bwe baketta bwogendayo todda kasogenda mu people power tokomawo abalivanceogamba ate ndabye omusana nzireyo mwenaalemu aa ah, bajja kuga nti oli ku spying mission ndiwaki tomubuulirira kubanga gwobimanyi bigendaanti abaana abo bagamba eh. tigugamba tolagirwa eh. gwona ozaliwa munsi wekka nga tolagirwa <laughs> naffe titulagirwa <laughs> eh, anti basoma waliwo atali graduate akola decisions nze yaze nansaba okubeera campaigning manajawe tetunaba tutomeddeyo temunatomeratetunaba kutomera atomere kale nze wata muteri nti bano amasajja tebagala kalulu bobiwaine kanono ne disorganize yo mubwakansalas ne bwemup mm. what is going on in eh, fdc they avoiding this year to hand over to tumukunde mm. kubanga singa tumukunde afuuka eh, gundi kubalot besi ye namuleka kyebakitegeeza ti from then kati yagenda okubeera defact opposition leader so fdc is going to split into two to avoid tumukonde taking uh, basically handing over ba mm. basically abadde mugezi nga runninga byombi when he gets selfish interest he, he, he, he stays at uh, katonga when he wants to use the party he goes to, to, to, to naja nankonde kati time has come kati bamiru bo baddukira ki anti baina ya gundi yana iyunu muntu eh abatagala kutwalibwa wa, wa, wa, wa, wa watumukunda eh. because besi jezi financial base olowooza museveni tamanyi nti mufuna sente meka and organizations meka ezibawa sente sente zibadde ziva mu gavumenti musajja akugamba tewali ayina akawunti eribiro miliyoni za dola kikumi kale buli omu aweeyoemuemu kubanga bakugamba gwe creatinga an artificial opposition ate tufuuke releva nti era ojja balaba kati nze ndi mubavubuka mm, mm, mm, abavubuka baveeko naye learn how to do business with business archmanship enunmonopole yenundi eh? beef giveeko monopole yokudya kalantini nemudikerani nga mubitundu nga taliyo nemubba ente zabalunzi bannamu this is better than mobilizing the youth for museveni museveni does not need gundi much work aa ah, bebabiteekawo nagamba gundi oyo balamu ti balamu nkubuulize hmm. yul endapinprison emugani simugamba bubi balamu mukwano gwane balamu amanyina okuweereza ku nayenzimba hmm. eh, nkubuulira nti balamu kakati bumanye ekiriwo as the president finds out te sente babadde bazibu nebadira bagundi abo bakusasira baani ate bakusasirako kyebatamanyi bwefuuka staff wa gavumenti the way you have been conducting yourself change a staff instead of going direct to the president nga kusasira bwabadde akola you must go through the minister of presidence talagwa staff talaba president hmm. apana what do you want from him karati bano babadde bazanya obukodyo kakati ye balamu kyatanamanya lwaki badi bulaka yefudde and balamu is going to get many cases eza disassociating themselves from him hmm. how come nti ono bad bulaka immediatele omulabira mwataya yagundi kakati ekyo kikutegeeza ki dinzi people bagenda kudira embwa yaabwe bagisule ku jirikiti balamu ewunye <laughs> babalyesinteegetejirikiti nebasulako embwabo banebaduka kati banoonya kudduka kubaa bomukulu bamutegeera mangu tikati ali luddawa zetubadde tumuzanyiramu owolukwaga netumuwa bibiri kakati ono yeyakiyingiramu nga takimanyi kati bagenda kiteeka kwonu bagenda kuleetayo nabala bala mwakugwe nange teyazimba nange teyazimba kati goyinza obagambe wa purezidenti nti ah, ah, nalabira kwaka akasajja akekikofiira wakaetaanabitesi nga mutwala mu state house hmm. nali nkoze omukolo abayimbi abayimba enyimba za purezidenti tubasondere sente people by scholars kakati nga bakabusenga basala amagezi tekigenda kumpa political mileage ekisaawe kyali kijjudde kyonna nga n'abaserikale batonse nga bakabusenga gurupu yabwe enjozi kabusenga no naye byasiba ne biragala ebikolimo byabagundi abo bigenze bimukwata <laughs> ngaomukulu tebamugjaawo mhm. nga bamutwala walala nali sina kyenoonyi baali bagenda kundabako erayi atend zibekola ekintu sibeerawo yali atuwadde miliyoni kikumi ez'okutegeka omukolo batya abantu bali bayigisa enzi ya myaka ebiri yekijjayo kakati today olwokuba nti abasajja abo tebaba na sinkitanka bonna cross the board enalemu teyina sinkitanka kubanga sekuriteriet yabwe yekutabula sekuriteriet yalibadde politibulo where the best brains are deployed nga polisi ezi zonna eziva mu gavumenti zibera gundi harmonize ne national planning authority omanyi nti mu uganda abantu bamanyi national planning authority mm. ate national planning authority yepulaningira eggwanga yonna era bano baminisita ba finance abaani abaani baali badde basooka kulaba planing ne manifesto ya museveni olina ba plan wano yeah. manifesto ya Museveni yali wano yeah. olyoka okutandika oku implement ebiki ebigenda mu president Museveni mm. yagenda mu kalulu n'asuubiza abantu this is why bano ababbi tebasoma political science some of them are really educated mm. others tebalina nakyo intellect president Museveni n'agenda asuubiza abantu nti njabba wa masanyalaze n'agenda mu world bank neyewola 50 million dollars kusasanya masanyalazi n'abawa nti gajja kubeera mu magombolo ebikumi bino sente ne muziba what will he tell the people nabagamba ki kati bali abagambi ki hmm. don't touch on what is contained in the manifesto lwakuba nti nebemuvuganya nammwe aba opposition mafia yebawa sente tewaliwonap am doing more worker for the opposition than an opposition leader This is why these people wouldn't be mistreating me. I help them to buy it as the voice of reason. Atuba yamba kujanga atuba kuba. Hey. Hey. Uwe choba yambi. Not there. Eh. Abantu abantu tuja kuba wa mati. Tuja kuba wa ikondi eh, ya meri. 59 billion is full months of meri. Nechoka bine ebula. Nongangari ya kuba antumbu. If you fail, we can lock you down again. Bili. Bako likona ebien sonyi. abantu bakugumiikiriza eh. era nze mbagamba mm. nti bannayuganda bwe bakulema okufuga tofuga ggwanga ddala eh, tuli bangu nnyo wy tuyise mu gavumenti nyingi embi netumanyira serefuliraayansi mm. mumanyi lwaki ah, amaka g'abasiraamu agasinga obungi abaana banguwa okufuna sente ah. in large family resources zisera kuba nyingi that's why many nigerians are aggressive 150 eh, million people in a poor country nigeria eri kungulu nti ngaga mm. nti etunda mafuta sente zonna babanzi there is no sign of his real presence tiyeseyo omusango mukusima amafuta baafunye mm. kibala bali agresive kakati ffe bannauganda twajja netumanyiira gavumenti embi nga tulina kyetuzisuubiramu tekira kyatuyamba kinene nnyo nti mu uganda nabagamba especially wano ewaffe mu buganda we respect private property mm. oyinza n'okubeera n'ettaka lyo mu kyalo nga teririko sengenge naye naasibiramu embuzi amala kusaba ti munaye mbadde nsaba nundireko wano akabuzi bw'olaba ayingiddemu muttaka lyo n'obujozi si waawano naye waawano amala kusabamuganda we lwasiki yu nsaba kulundyawo mbuzi zangaawo tulina abantu abatalina ttaka mu byalo abeeyazika tuikuyita okweyazika ng'olukoye hmm. naye ebintu by'osimbamu birina kuba bya nnamyezi enamu kasoli biki tozimba nju yabuwangazi obotekamu kattaka hawukamu nti abantu babanga ekampala eno ne ba owning ettaka eyo ewaffe ongoliwako kyalo hmm. yes kakati abantu bawano nabagamba nti omuntu wa uganda ejala ne bweba emulumi etya they will not invade market mwalabako abalumbi akatale mwalabako abalumbi ebbucha nibakikuba hmm. ne batwala enyama bakimanyi nti the bucha maani ndazondabulesa kuzvidzi si yapisetiza zvimiri that's what i tell people nyimirira mubantu avo mutrading center wof nenyimena nembaka iwange temurumba mubala avari kutasike fosi yamusevedi yekave mmere is my name included ate bali basuvira nawe mboolimu avo nkugambye nti ekyamotoka yange kyanjikirizo gitomera mm. baze balowooza nti you settomedde omuntu bajoce Ah, atekumbi atekumbi ati batomezigwe kaisaiti nga babodaboda ate bakuba emotoka za gavumenti bukedde nekuba monita nekuba visani nekuba nembaga mubiddemu enanga neyekukuma wairentiarisidisman ali ku tepu nga ayogera banne bamunenya why have we gone to that extent am poor have debt am disparate kakati abantu bajja balogooza batukyawanye si abantu batukyawo mm. ne bwobanga gwe wa yusi ye katonda e, beera ne yusi ngaokole ekisa osanga omukazi ku kkubo bagenda nebezaala ataddemu kigundi kitawulo mm. bwatuuka kuba bodaboda mm, akuba enduulu nasuze wuwe aganyina okunsasula mubyeze eno mwabayusibwe eh? owa trafic gwakwata kuwa uc eh? eh? sente zeza saba omusajja alaba emotoka yange mhm. nga ndi wano kukulokotawo mm. omusajja nagitomera kirina okutimaika mm. yali agulirza mupiira natomera emotoka yange nemugamba lwaki atomedde emotoka yange tigwontomedde oo oh, kale nze nkutomedde ganengenda mba ntuuka kukulokottawo hmm. ngaomuserikale wa traffic munene mugugumivu bulungi bwati yuvunokitisambadezikaha gyendaga eriwo eh, but you drove off is it because you're in uc namugamba ndi musajja ggwe hmm. tugende wasebala mutwekube atamuneyasatugende eh? wasebala mwewagazi nkulage nti uganda yafiire emidaali mubikonde <laughs> tibamuba munonya tulina wagolola endi eh! tugende eh, twegalire musajja gwe tugende yali musajja muwagufu bwali nemuga tugende wali wasibalamu bagane atirewo mune gwofuge pikipiki yoddeyo obanze abewaffe omulambo gwange tebajja guki matukole endagaano kati mm. mubuuze abavuga emotoka za gavumenti the traffic policemen misrich them ati bo balowooza nti buli avuga uc mm. yadisaidinga bajeti yabwe yeyababba sente za abapolisi bannamwe bwe bababba sente za saaku sife mm. ekyengera awo waliwo omusajja namutunulira bwenti muyinza obutono bwange bujambanyi motoka yange yajja nagikulako gondi ya media sitika mm. gwe kirabika walonze nanonde mm. nti esebo nagivungavunga emuga mm. naye no togiyoza kubanga oyinza ogitundisa olulimi eh? <laughs> wenani eh, eh. naye munne bwe yakulosenganaonga nti oyo omumanyi yakanyuka ekipapula mu motoka yange yatema olutema nga asinga akibwa <laughs> yamanya ntionanwhy do you hate us kati abantu bwe bajja hmm. bajja bamanyi nti ffe tutomedde era nga bajja kwokya eh, kubanga bali aido tebakyakola wasibe wakoze batya infact mu byalo bo bamazi bayabiza eh. wether president museveni declares or not bodaboda tezikola eh, saluuni bayita mumanju nebakola bebakolako ekyogaa nti mu myezi esatu zino zenviri zetnawe obadde osala <laughs> <laughs> ate naziwa muki <laughs> ezitakula welabe wasaluni yatundira eddagala ebiwalaata asaleki ah, ah. ekitegeeza ebyo biwalaata abatbasaluni tebalitunda mm. weare using the same saluni people you call them because abantu bategeera nti bino ebintu ababiriramu omanyi what people didn't know nti why did we appear to have a successful campaign against covid-19 one of the museveni factor anti miezi esatu mm. batam um, you design when it starts this not a big deal era bano abaexciti nga abaana badosomanya ono layini ono kikudaba okunoonya sente kunoonya mumani bwekibanga nekibagamba dda nti lwaki abaana buli lwe badda ku ssomero lwe bakola ebigezo bwekibanga bakola bulungi nga tuli nabo kakati ku ssomero bajje nkakukola bigezo amasomero gagulawo abaana lebakola test ate nebakola parent to pay money do you think there is a sensible parent ayina sente natatwala mwana we kakati bwekiba ngaomwana ategeera nnyo ngaalika kakati amasomero gammwe mugafuule examination centers nga bajja kukola bigezo ebintu bamwe ebizinga obungi tekuli rogi kakati abasajja bwe bajja balaba nti omuvuka yali alimiddemu where i can have a different option i hear they are investigating the accident wehave different option yalimu mumotoka nakawala mm. which means ayinza okuba nga yali avuga kuleni etali yiye katonda atumire nemotoka za president yali alaga ntebe ndowooza ekifo ekyo bakigulawo nebabagaliramu because you just bring sound absorving emifaliso giri studio is zisinga zirye sound kakati what the people are doing but ekibatamanyi nti oli ekibanda kikikola abayingiza naye ndonga ebwerutefulu munda egunda this is what it, we should do kubanga uganda terina residential areas na nonresidential area endonga evuga mm. so the requirement would be nti bateekamu sound ya absorving equipment kati kirabika aba bavubuka bayina gye bakola ki kubanga obwo obumotoka bwabwe buli notorious ate yali agugubiddemu ne mwisa mu dirisa nali nga ayina pisito ne bagamba nti aa ah, ah, mukukunavu yalimu ti bamafuta ne baboogera n'amanyi kyobula baali bati isonde red paper agubistole alina yo agikubiifulana eyo kuba bategedde ti investigations are being carried out ordered by who bamumanyi is it a simple accident kakati ebyo byonna mwe mubyereetera mwiddidde omusajja mumulwanyisiza no office of police ogenza mumwijja kwenu avudde kwenu avudde kwenu abaganda bagaa nti kayombe nanaafa kayombe nanaafa anti gwoba omuse they put themselves in dangerous situations because of arrogance ani agamba okubba abaganda baga nti kabwa kabbi kagumya mugongo lani how to defend yourself why do you want me to defend you so kakati this situation hmm. eri mu uganda if not, not, not Yeah. Eh. if abategevu oba babuulira i have helped this government tokamu down the population hmm. nkubolere bobi wine yakola concert najja afuna abantu mutwale satu mumbiri sinakolayo intervie balonda si buli omu balowooza okunkola mu sente ekyesawesamuku the few to get an interview from me mm. few naye sinakolayo intervie erilesi than mitwalo etaano the highest has been mitwalo kumi n'ebiri bweweni yakola concert yalabibwa abantu bameka what does it mean what does it mean kitegeeza kibaasayira ensinga buli muntu yonna ne bamusayira ensinga ne bamugula ne bamutiisatiisa is it not embarrassing if exactly what is true nga as the allege these machines were given to me by the president as it not done more work than useful and military intelligence combined. Ah, Miss eh, Kose. Kuanga Banwaji Kwa era Mari Baga. Hey, you take a home from Baba but Deba Bikola Babi. But you are killing your government. The Maganda have a way a very way wise proverb that you are as stupid, as foolish as the stomach wombs. They kill their host without realizing the, the attacked inside. kati mukamube amata kampuni yo bagiwe sente z'amata tujja kagula wanudde bali kakubuuza gwekwata 59 biliyoni ogule meriteri iyo gwekwata sente eyita 1 biliyoni masike zaabula tiziriiyo bantu bebazeegulidde kati who is, who is causing trouble ogundi minisita agenda agaba nabbanja agenda okudda mu sitowa nga ekendete <laughs> ziriimu kakati bambuulidde ekyansanyudde hmm. babadde balinda ebyakedi babegerede babyogereko mu kabineti hmm. kati bano abakedi batekao nakakiko kabakekesibasa batakulanga kumpeka ya panato hmm. scientist mwali mukozeki produce onu patent kakati nebagamba abomuminisitry ya trade ne kampolova eh, nebakolawo ekiwandiika ekyawamu muntu n'abakubira esimu nti mwenguwe mangu nye mu prime minister's office muleete ekiwandiiko ekyo tikihamonize abeyisa abasirikale babakwatidde mukuba nebakijjayo nebakirya <laughs> tebakala bakedi kugulawo asiina ah, kutwalibwa bayogere mukatambi kange we rent money our banks rent money to these people they have benefited a lot we found them constructing buildings in uh, uh, up country cities today they have more than two three five we must take the, we must take these buildings ati bekikola bati bakudinayinga income kati bayiza akakodya akalala bayina bye bagula eh, ekitoyina omuzigo mubantu nbekba babuteeka wawo obuinsiti ngaabantu kakati waliwo abakuganjangwe wange emyezi mukaga gwe n'omwaka ogusobola waayo esente ezo zanzige esente ezo za covid 19 which means bwe tolina loan you can afford but ono ayinamu ebintu ayina patriotism oba ayagala kukolera wantu wagundi this is how the mafias operate nti the mafias appear to be providing you with the cheaper things when actually you would get, be getting these things free nti mafia yitalina loan azimbye ekizimbe tichini kulona za nzige za covid-19 mm. kakati wake takugamba nti mmwe abali eyo mujje wange kuba yatandikira ku magoba but as a good nze ngaomusuubuzi ebyo mbimanyi ngenda mu modalities yetagenda mu modalities thats why they have surviving nti baina media baji controlling you cannot is only me and as a result i'm becoming more powerful tewali katambi kaabwe konna kesiwulira era ennaku zino mbuteeka kuki mbuteeka ku gundi kubanga lulimu alimuga nti byabulimba kati nkuterayo meeting yaabwe by saturday balonkinze a new zooming network intercontinental waliwo munaabwe memba ancle yabadde millioni bisatu she's rangi so to send in and we can it cause a headline in newspaper headline muli agonja help government to save this what was muli agonja zero to save that compared to what the government lost all of these stories zipa ku chintu chimu nti museveni gwagoba mumuteekeko obwebindu nti neyeyagalidde ezo omusajja omuyaziwandiika kekaziwandiika era kabawewanirako all the reports shall take it yoke sense for promotion are written by me akasajja kagai nti nange wemutuuse munjoze nnyo ngenda kufaanana nemirundi abiri <laughs> baba gambye nti temulina akabutiza mwezonna tekuli akawunti